जावा मधील लॉजिकल ऑपरेटर्स वरील मध्ये आपले स्वागत येथे शिकू लॉजिकल ऑपरेटर्स याद्वारे मल्टिपल एक्सप्रेशन्स तपासणे तसेच पॅरेंथेसिस वापरून प्रिसिडेन्स ओव्हरराईड करणे जाणून घेऊ यासाठी वापरत आहोत उबंटू 1110 जेडीके 16 आणि इक्लिप्स 37 आपल्याला जावातील रिलेशनल ऑपरेटर्सची माहिती असायला हवी नसल्यास संबंधित पाठासाठी आमच्या वेबसाईटला भेट द्या एकापेक्षा जास्त कंडिशन्स तपासण्यासाठी लॉजिकल ऑपरेटर्स वापरतात येथे जावामधील लॉजिकल ऑपरेटर्सची सूची उपलब्ध आहे अँड ऑर नॉट ह्या प्रत्येकाबद्दल सविस्तर जाणून घेऊ Eclipse वर जाऊ हा एक्लिप्स IDE आणि उर्वरित कोडचा आराखडा आहे आपण लॉजिकल ऑपरेटर्स क्लास बनवून त्यात मेन मेथड लिहिली आहे काही व्हेरिएबल्स बनवू बुलियन, बी आपण कंडिशन्सचा रिझल्ट बी मध्ये संचित करणार आहोत int age is equal to 11 int weight equal to forty 42 आपल्याकडे व्यक्तीचे वय आणि वजन आहे व्यक्तीचे वय 18 पेक्षा कमी आणि वजन किमान 40 किलो आहे का ते तपासू कसे करायचे ते पाहू D is equal to age less than eighteen ampersand ampersand weight greater than equal to 40 ह्यात दोन एक्सप्रेशन्स असून त्यांच्यामध्ये एम्परसँड ची दोन चिन्हे आहेत हे वय 18 पेक्षा कमी आणि वजन 40 किलो किंवा त्यापेक्षा जास्त आहे का ते तपासेल ह्या ऑपरेशनला अँड ऑपरेशन म्हणतात आता बी ची व्हॅल्यू प्रिंट करू system dot out dot print L B save करून कार्यान्वित करा दोन्ही कंडिशन्स पूर्ण झाल्या असल्यामुळे ट्रू हे आउटपुट मिळाले आता एक कंडिशन पूर्ण न होण्यासाठी वेट बदलून कोड पुन्हा कार्यान्वित करू 42 च्या जागी 32 करा सेव्ह करून कार्यान्वित करा फॉल्स हे आउटपुट मिळाले कारण एज लेस दॅन एटीन ही कंडिशन पूर्ण झाली आहे परंतु weight greater than or equal to forty condition पूर्ण होत नाही ट्रू रिझल्टसाठी अँड ऑपरेशनच्या दोन्ही कंडिशन्स ट्रू असाव्या लागतात त्यामुळे फॉल्स हे आउटपुट मिळाले अशा प्रकारे दोन ॲम्पर्सनच्या चिन्हांचा वापर करून अँड ऑपरेशन करू शकतो समजा वय आणि वजन यापैकी कोणतीही एक कंडिशन पूर्ण होणे पुरेसे आहे येथे पहिली किंवा दुसरी कंडिशन ट्रू आहे ते पाहायचे आहे हे ऑर ऑपरेशन द्वारे करता येते प्रथम आधीची कंडिशन काढून टाका आणि टाईप करा age less than or equal to 15 pipe pipe weight less than or equal to 30 येथे दोन कंडिशन्स असून त्यामध्ये पाईपची दोन चिन्हे आहेत हे स्टेटमेंट दिलेल्या दोन पैकी किमान एक कंडिशन पूर्ण होते का ते तपासेल आउटपुट बघण्यासाठी कोड कार्यान्वित करू सेव्ह करून कार्यान्वित करा ट्रू हे आउटपुट दिसेल कारण ऑर ऑपरेशन साठी अँड ऑपरेशन प्रमाणे दोन्ही कंडिशन्स ट्रू असणे गरजेचे नाही किमान एक कंडिशन ट्रू असणे गरजेचे आहे जरी वजनाची कंडिशन पूर्ण झाली नसली तरी वयाची कंडिशन पूर्ण झाली आहे त्यामुळे ट्रू हे आउटपुट मिळाले आता वय अशा प्रकारे बदला ज्यामुळे दोन्ही कंडिशन्स फॉल्स होतील आणि रिझल्ट पाहू 11 च्या जागी 17 करा सेव्ह करून कार्यान्वित करा दोन्हीपैकी कुठलीही कंडिशन पूर्ण न झाल्यामुळे फॉल्स आउटपुट मिळाले अशा प्रकारे आपण ऑर ऑपरेशन करण्यासाठी पाईपची दोन चिन्हे वापरतो आता आपण 15 पेक्षा जास्त वयाचे आणि 30 किलो पेक्षा जास्त वजनाचे लोक बघणार आहोत म्हणजेच जे आत्ता केले त्याच्या विरुद्ध कंडिशन तपासायची आहे अशा वेळी नॉट ऑपरेशन वापरतात आधी कंडिशन पॅरेंथेसिस मध्ये लिहा आणि त्या कंडिशनच्या सुरुवातीला उद्गार चिन्ह काढा उद्गार चिन्हाद्वारे आपण पॅरेंथेसिस मध्ये लिहिलेल्या कंडिशनच्या विरुद्ध कंडिशन तपासतो आधीचे आउटपुट फळसे असल्यामुळे आता हे ट्रू असायला हवे चला पाहू सेव्ह करून कार्यान्वित करा हे आऊटपुट आधीच्या विरुद्ध आहे उद्गार चिन्हाद्वारे आपण नॉट ऑपरेशन करू शकतो समजा आपल्याला 15 पेक्षा कमी वय असलेल्या व्यक्ती हव्या आहेत किंवा ज्या व्यक्तींचे वय 18 पेक्षा कमी आणि वजन 40 किलोपेक्षा कमी आहे ही कंडिशन कशी लिहायची ते पाहू आधीची कंडिशन काढून टाईप करा एज लेस दॅन 15 और एज लेस दॅन 18 आणि वेट लेस दॅन 40 ही कंडिशन गोंधळात टाकणारी आहे तसेच आपल्याला माहित नाही की ऑर ऑपरेशन प्रथम करायचे की अँड ऑपरेशन हे ऑपरेटर्सच्या प्रिसिडेन्सवर अवलंबून असते अशा वेळी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 project team spoken tutorials च्या सहाय्याने कार्यशाळा चालविते परीक्षा उत्तीर्ण होणाऱ्या विद्यार्थ्यांना प्रमाणपत्रही दिले जाते अधिक माहितीसाठी कृपया contact@spoken-tutorial.org वर लिहा स्पोकन ट्युटोरियल प्रोजेक्ट हे टॉक टू टीचर या प्रोजेक्टचा भाग आहे यासाठी अर्थसहाय्य the national mission on education H ICT MHRD government of India यांच्याकडून मिळालेले आहे या संबंधी माहिती पुढील साईटवर उपलब्ध आहे सहभागासाठी धन्यवाद